Každý deň je naj A nič to nezmení Nikto nie je sám Na dne duše do korá Prvý ako Adam A posledný ako posledný môj kán Jedna cesta, jeden tieň Jedna výzva, jeden sen Jedna nádej, jedna pieseň, čo si spieval Jedna cesta, jeden tieň Jedna víza, jeden sen Jedna nádej, jedna viera Jedna piesen, čo si spievam Som v správnom čase, na správnom mieste Som v správnej chvíli, na správnej ceste Som v správnom čase, na správnom mieste úplne práve presne Som v správnom čase Som v správnej chvíli na správnej ceste som v správnom čase na správnom mieste Úplne práve presne Jedna cesta, jeden tieň Jedna výzva, jeden sen Jedna nádej, jedna viera Jedna pieseň, čo si spievam Jedna cesta, jeden tieň Jedna výzva, jeden sen Jedna nádej, jedna viera Jedna pieseň, čo si spievam Ajala, ajali Ajala, ajali Ajala, ajali איילה איילי, איילה איילי, איילה איילי, איילה איילי, איילה to vzduch, som tulák, dobrodruh Variácia celku, som nesmrteľný duch Som hurikán, zrkadlo, odraz sveta Som energia, frekvencia, radosť, som veta Som všetko, čo chcem, som alfa, omega, beta Som všetko, čo verím, som posledná meta Som cesta aj cie, som čo som vždy chcel Kain, Abel, ľudský, pochábe, totálny tu a teraz duši do Prvý ako Adam, posledný ako posledný môj kán.